سڵاوتان لێبێ داوڕێیانی خۆشەویست لە چانێڵی ئیبراهیم ئینفۆ دووبارە لەگەڵ ئێوەی ئازداین لەم وانەیەماندا باسی ئەوە دەکەین کە ئایا مۆبایلمان بزر بێ چۆن دەیدۆزینەوە لەسەر ماپ لەسەر نەخشە تێبینی هەموو کاتێک موبایلتان وایفای کراوە بێ ماپ ڵاکشن کراوە بێت بەم شێوەیە دەتوانی بە گۆگڵ بیدۆزیتەوە. ئێستاکەش با دەست پێ بکەین بۆ نمونە من موبایلم دزر بووە دەمەوێ ئێستا بزانم لە کوێیە و ئەتەرنێتی کرایتەوە و لەکشنیشی کرایتەوە دەچینە سەر فیند مای دیڤایس ئەمەش لینکەکەیە با نزیکتری کەمەوە یازیز ببورن یەکەم دا هەڵام کرد وەک دەیبینن سامسونگ گراند پریم پلاس ڕێژەی شەحنەکەش دیاری دەکا و هەروە ئەو خەتەی کەوا کراوەتەوە دەتوانی لێرەوە دەستکاری مۆبایلەکەت بکەی لە هەر چێندەر بێ بۆ نمونە مۆسیقایەک باسی بێ ستۆپی یەکەین لێکانەوە دەتوانی مۆبایلەکەت قفل بدەیت تاوەکو دەیدۆزیتەوە ژمارەکەی دەنووسی و ڕیکۆڤەر مەسەج گەڕاندنەوەی و لە سەگ ماپیش دیارە کەوا لە چێندەرە بۆ نمونەی من لە هەولێرا وەک دەیبینم بە شێوەیەکی جوان بە شێوەیەکی جوان نیشانمان دەدا هیوادارم سودی بۆ گشتان هەبێ شاڵا سوودی لێ بێتن بەس خۆشترە ئەگەر مۆبایلەکەتان نەدزرێ خوانەخواستە ئەوانەیەم هەر ئاوا دانا بۆ زانیاری هیوادارم سوودی بۆ گشتانە بووبێ تاوانەیەکی تر خواتان لەگەڵ هەر شاد